الله والصلاة والسلام على رسول الله أحبائي الكرام نجد الآن أحد الأخوات مصابة بمس عاشق نزولا عند رغبتها فقد طلبت منا يعني تصوير الجلسة إن شاء الله تعالى سيكون وجهها إن شاء الله في ضبابية الخصوصية أسأل الله عز وجل أن يشفينا ويشفيها من كل سوء نبدا ان شاء الله تعالى هذه الاخت منش كتعاني من الداخله السلام عليكم بعد الحين وعليكم السلام كتعاني بالضبط آه، عندي لاكيس عندي شي واحد كيجي عندي في الليل عندك يعني تعطيك في العمل لا العمل لا العمل كنمشي ليه غير بزز ما ماشي ماشي خاطر غير كنبزز على راسي بالنسبه للخدمه كنمشي ليها غير بزز نعم. ديما كنقلب انا على شي حاجه باش نخرج بحالي نعم. آه، كنتقلق بزاف نعم. كنبغي العزله آه، كنبكي بزاف في الليل خلاص كنشوف شي شي حوايج خايبين في الليل بحالاش كنحلم بالجن بزاف حلمي بالجن كتلقاي الحمل في او زرق او فيه شي حاجه او شي مرات لا الحمد لا كنلقى الحمل ازرق آه. القضية العشوية تفضل هذا أعراض أكثرية اللي كنحس بها نعم عندي الدورة الشهرية ديال تمن منظماش كل مرة قرب الماء عندي الدورة الشهرية ديال تمن منظماش كل مرة كيفاش كتكون وغير مؤخرا فاش كنت عندك عطيتوني العلاج الحصة الأولى الحصة الأولى اه عطيتوني العلاج باش نتابعهم بهذاك الماء المرقي ولكن ملي مشيت لقيت لقيت فيها عادة سريع يعني واخا الوقت ديالها ماشي هو هذاك واحد اللون ماشي هو هذاك وانا متاكده ماشي ماشي طبيعيه آه اول لصق كنتي جيتي عندي في ظهروا على الاعراض صح اييه اييه وانا على الاعراض قلت لي انا وسبق ذهبتي عند مجموعه من الرقاة لكن ما ندهروش القطع ماشي هاد الاعراض اللي حسيت بهم عندك ما, ما كانوش كيف قبل كانوا شي حوايج ولكن هاد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 في النجوم فنظر نظرة في النجوم في النجوم في النجوم في النجوم في النجوم في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم في النجوم في النجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر في النجوم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين قال موسى ما جئتم به السحر السحر قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك أن ألق عصاك أن ألق عصاك أن ألق عصاك أن ألق عصاك أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق فوقع الحق فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين ساجدين ساجدين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا تلقف ما صنعوا تلقف ما صنعوا تلقف ما صنعون تلقف ما صنعون تلقف ما صنعون تلقف ما صنعون تلقف ما صنعون تلقف ما صنعون تلقف ما صنعون تلقف ما صنعون تلقف ما صنعوا فارغب ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا صنعه كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعه كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما سرعوا كيد ساحر إنما سرعوا كيد ساحر إنما سرعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنها صنعوا كيد ساحر إنها صنعوا كيد ساحر إنها صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعه كيد ساحر إنما صنعه كيد ساحر إنما صنعه كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنا صنعوا كيد ساحر إنا صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر Baby stop it, baby stop it, baby stop it. كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى سحروا سحروا الناس سحروا وعيون الناس سحروا وعيون الناس سحروا وعيون الناس سحروا وعيون الناس سحروا وعيون الناس سحروا وعيون الناس سحروا وعيون الناس سحروا وعيون الناس سحروا وعيون الناس الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم واسترهبوهم واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر بسحر بسحر بسحر, بسحر بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم هذا سحر هذا سحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أسحر هذا لا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون فيها عين جارية في عين جارية في عين جارية في عين جارية في عين جارية في عين جارية في عين جارية في عين جارية وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفزرنا فيها من العيون وفزرنا فيها من العيون وفزرنا فيها من العيون وفزرنا فيها من العيون وفزرنا فيها من العيون وفزرنا فيها من العيون وفزرنا فيها من العيون وفزرنا فيها من العيون وفزرنا فيها من العيون وفزرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون العيون من العيون من العيون من العيون من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون فانتشرت من أبنة عشرة عينا فانتشرت من أبنة عشرة عينا فانتشرت منها اثنتا عشرة عينا فانتشرت منها اثنتا عشرة عينا فانتشرت منها اثنتا عشرة عينا فانتشرت منها اثنتا عشرة عينا فانفجرت فانفجرت من اثنتا عشرة عينا فانفجرت من اثنتا عشرة عينا فانفجرت من اثنتا عشرة عينا وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله قالوا حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه قالوا حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوه حرقوه وانصروا آلهتكم وانصروا آلهتكم إن فاعلين فأصابها إعصار في نار فاحترقت فيه نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار في نار فاحترقت نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار نار نار نار نار نار نار في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار تحت رقب فينا تحت رقب فينا تحت رقب فينا تحت رقب فينا تحت رقب فينا تحت رقب فينا تحت رقب تحت رقب تحت رقب تحت رقب تحت رقب فينا تحت رقب فينا تحت رقب فينا تحت رقب فينا تحت رقب فينا تحت رقب فينا تحت رقب فينا تحت رقب فينا تحت رقب في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت في نار فاحترقت طرقت إن الزقوم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طارت كالمهل يغلي في البطن كالمهل يغلي في البطن كغلي الحميم كغلي الحميم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم إلى سواء الجحيم إلى سواء الجحيم ثم رأسه من عذاب أليم من عذاب أليم من عذاب أليم من عذاب أليم من عذاب أليم من عذاب أليم من عذاب أليم من عذاب أليم من عذاب أليم كلوا تقتلوه إلى سواء الجحيم كلوا تقتلوه إلى سواء الجحيم كلوا تقتلوه إلى سواء الجحيم كلوا تقتلوه إلى سواء الجحيم خذوا فاعتلوا إلى سهر الجحيم خذوا فاعتلوا إلى سهر الجحيم خذوا فاعتلوه إلى سهر الجحيم خذوا فاعتلوه إلى سهر الجحيم خذوا فاعتلوه إلى سهر الجحيم خذوا فاعتلوه إلى سهر الجحيم خذوا فاعتلوه إلى سهر الجحيم خذوا فاعتلوه إلى سهر الجحيم خذوا فاعتلوا إلى سواء الجحيم خذوا فاعتلوا إلى سواء الجحيم خذوا فاعتلوا إلى سواء الجحيم خذوا فاعتلوا إلى سواء الجحيم خذوا فاعتلوا إلى سواء الجحيم هنا فأتنا إلى سواء الجحيم هنا فأتنا إلى سواء الجحيم هنا فأتنا إلى سواء الجحيم هنا فأتنا إلى سواء الجحيم هنا فأتنا إلى سواء الجحيم هنا فأتنا إلى سواء الجحيم هنا فأتنا إلى سواء الجحيم هنا فأتنا إلى سواء الجحيم هنا فأتنا إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم من عذاب الحميم من عذاب الحميم من عذاب الحميم دق دق دق دق دق إنك أنت العزيز الكريم دق إنك أنت العزيز الكريم دق إنك أنت العزيز الكريم دق إنك أنت العزيز الكريم بسم الله يرقيك والله يشفيك من شر كل نفس أو عين حاسد أو سحر ساحر الله يشفيك بسم الله الواحد الأحد يحرق كل شيطان وعفريت ومارد في هذا الجسد اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي واشفي أنت الشافي واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رب الناس اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي واشفي أنت الشافي واشفي أنت الشافي واشفي أنت الشافي واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك لا شفاء إلا شفاءك لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها قال فاخرج منها فإنك رجيم فإنك رجيم فإنك رجيم قال فاخرج منها قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها قال فاخرج منها فإنك رجيم فإنك رجيم فإنك رجيم فإنك رجيم فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج إني لك من الناصحين والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث والذي خبث والذي خبث لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا نقدا لا يخرج إلا نقدا والذي خوت لا يخرج إلا نقدا والذي خوت لا يخرج إلا نقدا والذي خوت لا يخرج إلا نقدا الذي خوت لا يخرج إلا نكدا والذي خوت لا يخرج إلا نكدا والذي خوت لا يخرج إلا نكدا والذي خوت لا يخرج إلا نكدا والذي خوت لا يخرج إلا نكدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزانية والزاني الزانية والزاني الزانية والزاني الزانية والزاني الزانية والزاني الزانية والزاني الزانية والزاني الزانية والزاني فاشتروا كل واحد منهما مئة جلدة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وقالت هيت لك وقالت هيت وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال ماذا الله قال ماذا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه أنزلناه أنزلناه أنزلناه أنزلناه وفي الحق أنزلناه وفي الحق نزل وفي الحق أنزلناه وفي الحق نزل وفي الحق أنزلناه وفي الحق نزل بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زائق ولكم الويل من مما تصفون ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون بسم الله الواحد الأحد يحرق كل شيطان وعفريت ومارد في هذا الجسد اللهم حرق كل شيطان وعفريت ومارد متلبس بهذا الجسد بسم الله قل بسم الله واش كتحسي الان عيتي داك العرض اللي كنت كتحسي بها بقى شويه ولا بزاف ان شاء الله ابشري بكل خير اتفكرك لا اجزم انك شفيتي تماما لكن اتفكرك ان شاء الله تعالى كمان حصه او حصتين ان شاء الله تعالى يقضي إن شاء الله تعالى عندما اختفاء الأعراض وزوال الأعراض أنك شفيتي تماما عادي ممكن تكوني شفيتي الآن وخرج الجني أو حرق هذه أمور غيرية وممكن يكون باقي مختبئ أو فر فيرجع مرة أخرى مفهوم الكلام؟ لا عليك إن شاء الله تعالى نشط برنامج التابعين إن شاء الله اغتسال بماء مرقي وشرب ماء مرقي والدهان بزيت مرقي سمع شارك رقية وتعرض لنفحات رقية مباشرة كل ثلاثة إلى أربع أيام إن شاء الله تعالى تزول الأعراض بإذن الله عز وجل بالكامل وشيروا كل